一到十的发烧表，特别有含金量，而且特别实用。包括一到十的延伸，回去我们都可以再思考、再应用一下。然后第二个呢，就是韩老师在上课的时候做了很多演示，我觉得这个也特别好。